virus. ¿Cómo un virus? Un virus que te dicen cómo hacer el virus. Ah, un <laughs> sí. profesor. No, no, un tutorial. Hiciste el virus. Hiciste el virus, decía, decía cómo infectar el... En, DOS lo hace muchos años. ¿Pero cómo, cómo se hace un virus? Es un programa. Como programas cualquier programa, escribes el código, escribes la instrucción, la persona lo ejecuta y hace algo malo que no quieres. lo programa para hacer algo malo. Claro, algo que no quiere el usuario. Entonces le dices, esto va a copiarle una canción. Si es que hace clic aquí o si da enter, ¿no? En ese caso era enter. tú que hace programación necesitas de un tutorial para hacer un virus? no, cuando aprendí a programar estaba, buscaba cómo hacer virus. Ah, sí. <laughs> Entonces había un Porque estaba interesado en Quería saber cómo funciona eso de los virus, porque es algo extraño los virus, ¿no? Para gente que no sabe programar. Entonces, pensaste por ahí, su primer interés, tu primer interés ha sido por el virus? Mm, no, en realidad, pero era algo eh, que era desconocido. ¿Y cómo hiciste para enterarse, aprender? Buscar información. Nadie le, le, dijo. Bueno, no había internet en ese tiempo. Habían eh, programas que se pasaban, ¿no? No teníamos nosotros internet, sí había internet, pero nosotros no teníamos. Y... Entonces se pasaban entre personas los Y estos productos, productos, programas, llevaban muchas veces el virus. Claro. El disquete. Eh, ese no, pero Normalmente el antivirus le pasábamos y le limpiábamos, ¿no? Ah. Copiábamos el antivirus y el antivirus limpiaba. El antivirus ilegal limpiaba los virus. ¿Y probaste el virus que hiciste tú? Claro. ¿Qué hiciste con él? Bueno, lo único que hacía era borrar una, carpeta. La carpeta local donde estabas. Ah, solo para... Como prueba. Sí, era una prueba. No quería hacer daño, y quería aprenderlo. Estás, ¿Está guardado el virus en algún sitio de sus archivos? Míos, en disquete ya no... Tengo los disquetes, pero ¿dónde estará eso? Y ya, ¿quién usa DOS, no? No... <laughs> pues eres, ¿no? Es preferible hacerlo con uno dañado que esté sano, para que se vea bonito. Tiene que haber una distancia pequeña para que entre el, motor por detrás. Entonces se le pone, se le abre así. Entonces le deja este tornillo así. O así. ¿No? Y va el reloj en el hueco de aquí. Entonces la máquina va atrás y las agujas van adelante. Aquí no, sobre esta chapa. Aquí. Disco, máquina de disco. Entonces se puede hacer copias fácilmente. Ah, eso. O sea, tú le tomas una foto al, a los archivos como están ahorita y esa le pasas a un solo archivo. Entonces ese archivo lo puedes copiar fácilmente. después de eso lo puedes replicar para que haga el mismo sistema en otro y simplemente le enchufas y ya está. No es lo mismo que una copia, porque la copia no te copia los permisos de los archivos, no te copia el arranque, como arranque. Ah,